união mal Dreamix Dreamix Tá, pega, começou já Pessoal, gente, estamos aqui na partida Do, do, yeah, tá, pau, do, do, yeah. Brincadeira, pai. Bora cair em cidade. Pula! Pula! Cidade escurilheiras. Cidade escurilheiras. Faz tempo que eu não caio nela. Saudade. Cordilheira, sinto tanta sua falta. É a primeira, a primeira cidade do mapa, pá. Então, só digo uma coisa. Ela vai ser focada. Olha isso, galera. Faz tempo que eu não caio nessa torre, eu nem reconheço mais ela. Uh! Zilda. Nossa, vem pistola dessa torre. Pai. Eu tô indo. Pai, a torre só veio na torre... Ah, você consegue matar de boss. Então eu vou ficar despreocupada. Matei. Deixa pra mim que eu tô só com essa pistolinha fuleira. Não, não. Ah, verde é melhor. <gasps> Ai, eu 12 eu quero. Pai, você é meu herói. Sempre foi, né? Desde criança. Vai, tem uma 12 aqui. Encaro com você? Quer esse mini shield? Matei. Eu quero muito seu mini shield. Pai, toma aqui. Espera que você que tacou. Tá Agora chama a atenção dos caras. E tank? Eu vou usar aqui kit médico. Tem é mais cara. Não, aqui dentro não, mas aqui. A sua arma... Ai, eu quero muito essa SMG. Não, dá pra mim! Pega essa daqui, ó. Branca. Cara lá. Tá lá. Tá lá. Matou o cara na granada.

estamos muito bem, essa visão fechou aqui. Os caras os cara que estão em aqui vão ser obrigados, o empatado grupo ou aqui, vão ser obrigados a vir para a cidade das cordilheiras. Eu? Opa, eu mirei certinho. Pai, eu mirei aqui e foi ali. Vem, pai. Não acho, não acho, bom porque agora é preciso que aqui em Cidades Cordilheiras o caminho é muito eu, mon montanhoso. Quer ir naquela montanha é ficar no Rain Eu sei, é sério. Olha aqui, pai. Eu pego, eu pego. Quando eu tempo lá, eu peguei e desliguei. Olha, essa é a montanha mais alta então, dessa ilha inteira. Não, é aqui que a gente vai descer. Ah, Cuidado. Pula. Ai, meu Deus. Não! Não quero perdê-lo. Fiz um campo para o helicóptero não fugir. Conseguimos ver? Ah, não, é eu. <laughs> Eles são bot, pai. olha que lindo. Ô pai, olha aqui, olha aqui, pai. Olha que engraçado, é a calça do Deadpool. Ai, meu Deus. Aqui, ó, tem o símbolo do Deadpool e a calça. É, é. Bora. Ele vai cair no meio do lago. Não. É, não, mais ou menos. Pode de atirar nele. Vai ficar acordado aqui. Descendo. Pula. Eu só quero o chudão. Ela fala, mãe, tô pegando. Sniper é minha! Tem, tenho, tenho, tenho oito. Ali, ó. Sobe nessas escadinhas fuleira, pai. Agora vamos... Eita, tem cara pra caramba aí. Vamos ver se nós achamos alguma... Cadê a tempestade? Ixi, não tá vendo, não. Né? Tamo na safe zone. Olha o campinho que eu fiz pra nosso helicóptero, pai. Assim ele não desce, gostou? Mas eu acho que tá muito fuleiro. Fazer maior que senão eu já escorreguei uma hora. O quê? Pelo menos estamos no high ground, pai.

Depois a gente começou a aula de treinamento. A gente vai ficar aqui até a divisão ah, Pai, eu tive uma ideia. Vamos pegar uma arma mítica. Entra no helicóptero. Quer saber? Você dirige. Não, não. não. Ah, era pra começar sua aula de helicóptero. Não, não, vamos, vamos. Olha que base linda que eu fiz, Toy. É. Bonitinha. Cadê a fábrica de papelão? Vocês mexeram com a pessoa erradas. pessoas erratias. Não tira meu shield, idiota. Toma. Eu matei, mas... Foi. <laughs> Você morreu. Ai, tá lá. carreguei sem querer, pai. Vem cá. Vai, Julia. Eu carreguei sem querer, ô idiota. Ô, papai, eu carreguei... Ô, O meu pai. Eu matei cinco, você matou dois. Tem cura? Quantos? Dropa um. Vou pegar... Não! Pai, aperta no kit médico e aperta... X. Aperta no kit médico... Ah, tipo assim. Agora pega o chudinho. Né? Sabe não. Como você sabe? Escutou... Ah! Você queria essa arma? Não. Faltava um centésimo, aí eu me mexi sem querer. Olha. Ah, deixa eu ver. Não, não, não, não. Pega, pega, pega. Eu tô com arma de vida. arma de... Eu vou levar minhas ataduras. Pega kit médico. Ah. Vamos. Qual é melhor, rosa ou azul? Rosa. Mil vezes rosa. Olha aqui, pai. O quê? Espada. Você viu o cara tirando? É, agora que a gente vai pra lá. Ai! Sobe, pai. Quem tá tirando? Ai! Olha, pai. Olha o baú ali, ó. Pula. Crepúsculo virou sombra. Sombra está dominando tudo. Nossa, se o Yeti tivesse, tivesse, ó, tivesse vivo. Eu quero... Aqui. <laughs> Opa, é uma arma mítica. Essa arma mítica é toda sua. A hippie poupou do miaúsculo. Mas aqui? Correct. É a Rive Poupou do Miaúsculo. Gostou? O <laughs> nome? É aquela ali a mesma da minha, né? Qual? Ela é meio fuleira. Olha aqui, vai que bonitinho. Vem cá, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha que bonitinho. Vamos, Julião, você que tá vindo. A gente tá na safe zone. Não quebra! Tem quatro pessoas. Não, porque você quebrou a. Ah, você quase. Vamos indo, vamos indo. Vamos chamar a atenção. Que tal irmos voando? Ah, que bom que você gostou da minha ideia. Olha, isso aí que eu falei que era pra pegar. Você já tirou? Você já tirou? Não. Tá, agora você que tirou, não foi? Vai, controla aí, Júlio. Isso, pai! Ali é onde que eu tirei. Fica parado. Isso, pai. Olha, meu pai tá aprendendo a construir, galera. Peraí. Olha o canhão aí. Eu consegui de ferro. Ali, ó. Eles estão ali embaixo, pai. Eu vi um descendo. Olha o cara lá correndo. Aonde? Desceu. Aonde? Não, ele desceu lá por trás. Você tem chudinha em alguma coisa? Ai, meu Deus, vou ter que, eu vou ser obrigada a usar kit médico. Mas eu tenho arma de vida. Ai, cuidado. Atire você com arma de vida, pai. Cadê você? Matando esse cara. Os caras. Ai, pai, socorro é dois. Com certeza, né? Não tá segurando ainda tua vida. Olha, se eu fosse você, não ficava carado. Aí, eu dei 88 na cabeça dele. Matei um. Cadê o outro? Morre não, morre não. Fiquei com 19 de vida. Fique, é, tentar vencer sem... Ai! Não! Vamos, pai, corre! Pai, vem cá! Vai. achei os caras, os últimos. Desce aí. Eu estou me atirando. Cadê Matei um. Tá aí? Matei! E pessoal, ganhamos! Eu explodi os dois! E se vocês gostaram do vídeo, deixe muito like. E se, e se vocês querem que a gente grave desafios do Fortnite, comentem nos comentários e foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Beijo da Juju Bananica é de longe!